Thanks. Lingkungan kita sudah semakin kritis, apalagi dengan adanya pencemaran, pemanasan global yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan, penebangan hutan secara liar, sampah-sampah berserakan, limbah-limbah pabrik yang tak terkelola, pencemaran udara, pencemaran laut, dan pencemaran tanah. Solusi terbaik adalah dimulai dari diri sendiri tapi tidak semudah yang kita bayangkan, karena ada sebagian orang yang merusak lingkungan itu sendiri dan mereka tidak peduli. Menurut kami, inilah saatnya kita bertindak. Ini apa? Ini namanya apa? Apa? Apa? Apa itu enak nggak dipanggang? Enak. Kenapa? Penting. Jadi kalau buang sampah? Kalau buang sampah nanti jangan sembarangan. Sangat gimana ya di sini terima kasih untuk yang pendengaran pokoknya saya ingin lebih di bawah lagi sekitarnya masih tingkat ini harusnya bukan untuk jenjang pendidikan saja semua warga dari yang kecil sampai yang sudah baru lagi lah berhak ikut karena ini merangkut lingkungan jadi semuanya itu berhak ya terima kasih cukup